اج دا نوجوان دعوی کرتا ہے کہ منہوں نبی پاک پاگل بڑا پیار ہے ویرا ردی تے یاد ہونیاں بڑی دور دی بات ہے تینو تے حدیثاں دیاں کتاباں دے نام بھی یاد نہیں پوچھاں نہ میں مجمع دے اندر کنے بلوغ المرام ویکھی ہے کنے مشکات المصابی ویکھی ہے کنے صحیح شریف ویکھی ہے کنے ابو دو شریف ویکھی ہے کنے ترمذی شریف ویکھی ہے کنے ابن ماجہ شریف ویکھی ہے کنے مسلم شریف ویکھی ہے کنے بخاری شریف ویکھی ہے نا نا نا نا ویرا اے تے حدیث دی گل میں تُو قرآن ہی نہیں بیخ دے تفاصیل ہی نہیں بیخ دے اے قرآن تو دوری اے قرآن تو کتے نبی دا اپدار منو ابو خریرہ نظروں ہے حدیث نل پیار تُو ہی کریا کر یہ سو خدیثہ نہیں پجا خدیثہ نہیں یہ دس خدیثہ نہیں یار ایک خدیث یاد کر لے کل کہہ میرے مصطفیٰ دے لبا چو نکلے چند الفاظ میرے بھی سینے پاک دے اندر نے مصطفیٰ دے لبا چو نکلن والے چند موتی میں بھی سمیٹے نے کل تیرے واسطے بخش دس باب بن جائے گی نبی پاک دی گدیر سنے کیا بوخ رہ رہا فاقے کٹ نہ رہنا ہے بے خوش ہو جانا ہے پکھائی کٹ دا رہنا ہے جا کے کم بھی کر لیا کر کاروبار بھی کر لیا ابو خرارا کہن لگے نے یار میرا بھی دل کر میں بھی کما کے ون سونا کھاوا